vai aqui. Placing sentry. Era, era, era. Era um farm, um farm, Congratulations. Then let's run it again. Sana lang to. Oh, paano? Ina lang, ina lang, ina lang. ng flank. Takbo, tumakbo. Dito, rotate na kayo. Reloading. Isa nyo, nandun sa'yo, eh, dalawa lang. Get my Andyan way. Yung, ano, brine, brimstone. Andyan ha. Ah. Brimstone. Shadows traveling. Hindi lang. Hindi 30 ah. seconds left. Watch ka na dyan, watch ka na dyan. Ako, yari ka, naman ang ulti ko ha. Ah. kaya hindi ako, hindi ako, hindi ako, eh, hindi ako bot frag, I think. O, oh, nag-bot frag ako dahil, na, bot frag ako. <laughs> Isang kill pa tuloy yung ano. Okay. Ayos, hero. Start from scratch. Let's go! <laughs> Ay, wait, wait, wait. Invite na si Kuya Paul. Bronze na eh. Layo na pala. Ayun. Hindi, solo queue tayo. <laughs> Hanggat di ako nag-iron tool, eh, hindi ako mag-team up ng kahit sino. Ah, ha, ano pa eh, low stakes pa ako eh. Kasi wala nang ibababa itong <laughs> iron man na ah, ano mangyayari sa akin? Magiging ano ako? Ah, ano tawag doon? Magiging unrated player. Okay, somebody saged. I will KO. <laughs> Kuya Paul, hahatakin ko yung bronze mo. <laughs> Tilted daw kanina eh. Sunod-sunod yung pull ako eh. <laughs> Nagpapawala lang ako ng tilt habang ano, mababa ang ano. Habang mababa, exp hanggat mababa yung rank. Pawala tilt muna. Pag ano, iron, pag nag-iron 2 ako, sige. Pag ano tayo. Tingnan natin, baka mamaya biglang surprise iron 2 pala ako dito Okay. <laughs> Assuming. Sige, sige. Tapos mamaya laro tayo. Tapusin ko lang to isa. Pag, ah, tapusin ko lang to isa. Sana, oh, wag naman sana mag-dodge player 5, guys. Ba wala bad trip talaga kanina umaga eh. Walang magsasabi sa Sage kung sino ang irereso ni Sage. <laughs> ha? <laughs> Mataray masyado yung Sage yun. Eh. Walang magsasabi kay Keo kung sino bubulagin <laughs> ni Keo. Pero grabe, laking difference ng mouse. Parang nababato ko siya at times, sa na pag ano, pag stressful moments. As in, nababa, naba, na, ano ko siya, na, nababato ko siya around. Kaya pairamdam ko sobra yung ano. Hindi ko siya nako-compensate. Hindi katulad nung pag may mass yung... Pero, pero ano siya? Hindi siya nakakapaggamitin. Kani. Eh. Okay, defending, I am better at B. Pero pwede ako mag mid. Lao. Oh, ang dami na dito sa ano ko. Mid-site ako. Kaya na actually ni Cypher i-hold yun eh. Kung tutuusin. Paalam lang natin na meron nagbabantay sa mid. Masyado malayo tong pinapasok ng arena na to. shutting them down. One enemy remaining. Good first round. Good first round. Okay, client FPS natin is currently at 210. Nice. That's a joke. Kill mode is default. Hindi ako mag-marshal ngayon. No, no, no. I will not marshal. Gun here. Gun here. Am I forever stuck at mid? Ano talaga, favorite ko na tala talaga tong bulldog na to. Saka yung burst niya eh. Super accurate ng burst niya. Kaya lang, ano siya, para lang din siyang siguro around the... Uh, tama ba? Pareho lang sila ng ano eh. Run speed ni Guardian, pero camera bawal. Really? Eh? Really? Binga. Wala na ako utilities eh. remaining. Last player standing. Patay ko ba yun? Trade 1 for 1 ako eh. I'm not tired. Are you? Hmm, parang gusto mag-eco round. Gun here. I can I can get you a vandal. I enemy remaining. them down. They're suppressed. Someone is being reloading. know exactly. Last <laughs> player standing. Namali ka ng bata yun. Hindi ko alam kung tumama sa kanya or something. Dapat kasi babata ko siya towards the spike. Kamusta naman guys? Ayan, yan, yan, yan, yan. Ano? Rat-ratan time tayo. Ah, okay. So, ah, uh, whole day. Flashback. Let's go. 4-2. <laughs> Sige, gawin pa niya wider. Gawin natin ano, 10-2. Hmm. Last ng chunk. right here, I could use some repairs. <laughs> on our path. Muntik pa. naka impact to the left eh, muntik na. <laughs> Spike planted. Go. nakakadahilan ko lang makakuha ng gantong kakampi ngayon eh. Dito ako sa right boob. Left boob, right boob. Dito ako sa right boob, mami. <laughs> right boob, mga putik. Jet and double doors. A. Careful. Mine's an up. I can get you an up. Okay. anyway, do... You move. it? suppressed. Ooh, lag. 10 no? Kailangan 10-2. Last round in the half. Load up. We're not coming back. Funds to spare. Yeah, me also. crossover window. flashbang. Shutting them down. Spike planted. Flash. Backside Sage 105. Cave, cave. Nice. Nox Precious Intel, my gulay. I <laughs> suspect. Spike down B. Last player standing. There's a uh, in window, I think. nampak, berapa nampak? enemy remaining. weapon here. Reloading. Thank you. It's down. Guns up. Get deadly. There. Still in fact. player standing. no prisoners. I know it's Fight down, B. I have this fight. Last player standing. Reloading. Where is everyone hiding? Think Cypher in A, hiding behind rocks. remaining. Reloading. 30 seconds left. Attackers win. Don't worry. Hmm. nga. Gusto, kailan, kailan ba tayo magsischedule ng cooking stream na marami tayo dito? <laughs> Wala eh, sarado si ano eh, sarado si Isigas. <laughs> Di ba dapat ngayon ako magsisison ng ano? Ng tawag dito? Ngayon ako magsisison ng ah, uh, walk. Ay, wait lang, si Kuya Paul, si Kuya Paul, si Kuya Paul, Kuya Paul. Kuya Paul, ayan pala, patapos na si Kuya Paul. Cooking hmm. Street with House Party, whoop whoop! Ang saya na, dami na magluluto tapos ano, uh, nakalinya tayo lahat to, ano, uh, sa technically uh, living area na walang sala. <laughs> Naka-table tapos nagpe-prep. Uy, maganda 'yan, malaking meal. Sakto, oh, tatlo na yung available na stove. Oh, excuse me. Mm. Yan, nabawi na natin yung... <laughs> Eh, Napali, nabawi na na nyo. He, he, he. Pula, pula, pula, pula, pula. Ayan, green na ulit. Yay. Wait lang. Tingnan nga natin kung may portable samgyup. Okay, ilang sa... Meron tayong tatlo dito kasama yung kala Kuya sa taas. <laughs> may isa ako na pwede rin pang Okonomiyaki. Woo! Yung Okonomiyaki Station. Woo! <laughs> Ang lakas ng harap eh, no? Tapos pagkatapos lahat walang energy. Tapos magluto. Uy, nice. Kaso, ang lakas sausage. Gusto ko siya friend. <laughs> Wait lang, matatapos na rin yata sila Kuya Paul. Wait na natin siya invite. Ayoko masyado kay Tokli. Maingi si Tokli. <laughs> Eh, ah, so, sorry ah, pero ano. <laughs> hindi naman maingay, pero ano eh. Uh, Since tilted pa ako ngayon, baka ano, hindi ako mapagpahiram masyado ng skin. GG sa usok sa loob ng bahay. Yes! Imagine mo, tatlong steak pa lang niluto ko, umusok na. Yes! <laughs> Kailangan yata may singawan doon sa likod. Wala, wala pa kasi exhaust fan eh. Hindi ko rin alam kung saan pwede magkabit eh. Kuya Mike, pinasya niya yan. Para mga next match na tayo. Effective naman ang pagtatanggal ng ating tilt. So use your ultimate 5 more times tsaka play one more game. Yeah! Para naman mahabol natin yung hmm, dalawang isang tier ng battle pass. <laughs> oh. Magre-reset pa yata ito eh. Meron pa ako actually one day to do this. <laughs> Yay, nakuha ko na rin yung first win of the day. <laughs> After ilang rounds. Yan na. Di pa tapos si Kuya Paul. Invite natin si Kuya Paul sa party. Invite. May request to join na lang. Wait lang. Say habang hinihintay si Kuya Paul, Si Armin na ako saglit. Share lang. BRB. Ayan na. Ayan, Kuya Paul, nag-CR lang. Sorry. Kuya Paul? Kuya Paul? Diyan ka? Wait lang. Buksan na yung Discord. Discord. Hanapin na si Kuya Paul dito. Wait lang. Ah, dito, dito, server. Yan. Pero bakit tayo drops? <laughs> ah, eh... Uh... Ah, ah di ko ma-message ang harang yung screen ko. Wait lang. Leopold, dyan ka na. Start ko na to. Ah. Discord ka, Kuya Paul, para ano? Para hindi na, na pwede na tayo mag-hands-free. Okay. Doon sa Big Chef Tiny Kitchen na, na channel ulit. Yun no, may kuya Paul na tayo. Ano ba tayo ba main rate? 4 stack kasi pag kasama si Tokoling eh. Hindi, 5 stack pala sila. <laughs> Pareho kami bagsak pala ng Iron 1. Iyak. Nasaan? Valía, valía. Mm. Sale ganas de llenar el Coyapol. <laughs> yeah. Yeah. Maingay ang microphone. <laughs> May hangin. <laughs> Hindi, lalapit ako dapat eh. Mga dito ako dapat Competitive player. Ah, tataas sa ping ah. Kuya Paul? Kuya Paul? Hello, hello, hello, hello, hello. Naririnig kita pero ano, wala ka sa Discord. Ah, uh, na-connected pa ako sa Discord. Nakalimutan ko yung account ko. Wait lang. Ito na nakalagin na ako ata. Bine-verify kasi. Ayun, sige, sige. Ayoko imbitahan siya. Ay, hindi. Iron One lang din pala siya. <laughs> Bronze One. Hmm. Hindi siya nag- Doon ako papasok ng server mo. Sa server mo ako papasok. Oo, dun sa ano, ah, yung yung Fall Guys na icon, yung Nito Lito server. Meron doon yung general sa voice channels. Hello, tama Kuya ba? Paul? Hindi, Ayun, tama, tama ba? Tinawagan mo ko. Baka mas mabigat, baka mas mabigat ah. yan eh. Ah, uh, Inisip ko paano kita i-connect eh. Uh, wait, wait. Teka lang, hanapin ko. Hindi pa familiar sa Discord kasi. Wait, wait, wait. Balik ako, balik ako. Okay, wait lang. Ano ko? Paano ko i-connect si Kuya Paul pag tumawag siya? Dati kasi ginagawa nil- nila tin yun eh. Ayun! Nakita yun. Nakita ka na, nakita ka na. Yun, okay. Naligit ko siya ako eh. Okay, sige, sige. Ayun na, oh, yeah. Ayun na, ayun na. Ready, ready, ready, ready. Ready, ready, ready. Ready, ready, ready. Maganda yung last match eh. Sana, sana matinuro niyo makuha natin na ano, makakampi. Ah, nana nanalo pa ako eh. Oo nga yun, eh, maganda yung last match natin pareho. <laughs> oh yeah. Match. Sana, sana wag pula. Sana wag pula. <laughs> yun lang. Uy, bind. Hindi ako magsisage. Okay. Mag-ano. Kikio. Oh. Wait lang. Ah, CH or KO? Ano gusto nyo? Naka-OBS ako eh. Sorry ah. Sige lang. Ako din. Ano kukunin yung capture ng ano? Ah. OBS. Ah, wala, wala, wala. Wala. Ay, ano, kailang hiwalay kasi yung ano eh, rendering ni record. Kailangan pipindutin mo sa record button. Oh, I see, I see, I see. Saan ka ba nag-upload? Facebook? Alam ko pa na may download eh. Ah, uh, pero parang, hello? Hello? Ah. O, oh, yun. Mukhang Ah. naririnig na ako. Na, narir- ay, wala ba, wala ba yung microphone mo sa ano? Wait lang. Ano ah, na naka-headset ako. Ah, okay. Di pa ako nag- di pa ako nag- di pa ako nag-live. Ah, okay, okay. Ayan, Kuya Paul, pick, pick, pick. <laughs> Ay, pick ba? Pick ba? Sorry, sorry, sorry. Pick na, pick na. Ah, 26 seconds pa naman. Pwede ah, ba akong mag-KJ na lang? Go! Wait lang, ano ba lineup natin? No? pwede pa. May, Pwede, no? mm, okay lang, okay lang. Sige. Ayoko nang pe-pressure na mag-duelist eh. Kasi kahit ako, ayoko, nag- ayoko nang pe-pressure mag-duelist eh. Hindi talaga ako duelist eh. Kaya nga eh. Parang pakanila tayo. Hmm. Nagdo-duelist lang ako pag kailangan kaya initiator kinukuha ko. <laughs> ah, kaya. Tugs, tugs, tugs. Mamaya madadoble yung boses ko. Ang mo nag-stream. Ha? Ang aga mo nag-stream ngayon. Oo, para mamaya meron ulit. Joke lang. Para ah, makain. Para makain maga mamaya. Ano ka pa? Gumagano ka pa. Tilted ako kanina madaling araw eh. Oo nga, nakita Walang ko pula? nga na, nakita ko nga na nagano si ano. Tawag nito si si Twitch nag-message sa akin. Oo nga eh. Oo, ako na naman. Ako ng bomber ba? Nasaan na yan? Kinuha na yata. Oh, Sige, hayaan. Bitbit na pala, mo ah, na pala. Oh yeah. Okay. Okay, saan ako? Saan ba nila gusto? Ay, hindi. Pag ganyan, magsha-showers ako. I'll go shower slow. Walk everyone. Itla, lang, hiwa-hiwalay tayo. <laughs> Oo nga. Tayo ka attacker. Okay, ah. Zazampi ka ko. Just walk, walk. Ayan. Ah, jet inside. Pumasok na sa anak, teleporter. Nandiyan pa siya. Wala, wala na. Nag-teleport. Na-detect ko pa siya eh. Na-detect mo pa? Ah, nasa teleporter oh. pa siya. Yeah, dito ka. Oh, nabuluan ako. Sorry. Oo nga. Sorry, sorry, sorry. Okay, okay, okay. Nako! Okay lang. Nako! <laughs> Nako, naglag si... Farm up, farm up. Farm up, farm up. Naglag si Viper. <laughs> Sige lang. Warm up, warm up. Eco round. Eco round po tayo. Light shields. Ay, force buy pala ako. Putik na yun. <laughs> yun lang. First buy, tapos ito lang nabili ko. Tong sheriff na to. <laughs> mali, mali tayo ng pasok. Pero ano, maganda, maganda yung abang nila eh. Okay lang, okay lang, okay lang. Si, jajump pick ako ng ano. May omen nga pala sila. Okay, yung jet, putik. <laughs> Diyan ulit. wait, wait, wait, wait, wait, wait. Lagyan natin ang... Ano. Flashing, flashing, flashing. Wala siya. Tutsukan gusto mo. Ha? Huh? Careful dyan sa likod mo. Ano, yun. Ah, ah gumaganong ka pa, ah. Uy, dalawa, dalawa, dalawa. Si ano. Kay, ay, si Omen isa. Unitin mo na to. Wait lang, wag papasok, Pasok. Okay. Sa likod, ah. desert map. Ay, fuck, fuck, fuck, fuck, fuck, fuck. Sa likod! Si Sage! Ah. One enemy remaining. Saan? Saan? Down, ah. Huwag kang mag-heal. Ah! 110, <laughs> sayang! Nice na. I'll shut them down. Until then, survive. Gagamitin ko na ba yung ano ko? Sige, go. Paisa lang ah. Oo. I'm trying. Ay, kung mag-i-aim, mag-ano pa rin ako. Stinger na ako. A tayo, A tayo. A tayo, A tayo. I'll go showers. Wala si Mabelski. Ayun, nandun sa kabila. Nanood. Ah, gumagalaw pa siya. Yep. Hindi siya sumali eh, ah. Nice! Galing ni Jet ah. Malapit na ako makaintara sa site. Diretso yun yun na yan. Re, re, re, re. Okay. So, ah, ano, chamber and tower. So, ba somewhere else? Nice, nice, nice, nice. Bantay sa kapila. Oh! Ah, shit. Midget. Rotate, rotate. Ah. Oh! Hindi na ako nakarotate. Sorry. Player standing. pala sila doon. <laughs> Alam nila kung nasan na. Ah. o 3 ah. Suspicious. Ah, bubuldog na ako. Namamaya na ako. Magano mo na ako. Ipan mo na ako. Sayang yun. Nakakainis. Sige lang. Mukhang kailangan ko ay tulungan sa entry dito. Ah. Ilan ba duelist natin? Isa. <laughs> ah. Medyo natagalan tayo sa entry eh. Okay, dalawa na pala magsha-shower. Sige. Yan, yan, lapit ka sa akin yan. May, may nag-TP ah, eh, may nag-TP. Okay. Sa dito area ko. No, sabi ko na eh. Chamber and C short. Ay, A short, A short. A short. Careful. Yun. Kuha din yung rhythm nila. Okay, nakaisa rin tayo. Ayun, check it! Wala pa akong baril na matino. Hindi mo na ako mag-guardzone. Kung saan sila nagagaling eh. Oo, oh, mamaya na, mamaya na rin ako. Pwede ka na mag-request sa akin, pera ako. Hindi, mamaya, mamaya. Okay lang yan. Mas ano eh, mas maswerte ako sa bulldog eh. Ah. Walk, walk. Ako, ako sabi na avoid Sova Arrow eh. Hindi ako binakap. Hindi ako binakap ni Viper. Hindi ako binakap ni Viper. Nako. Ano Sige, go, go. Nasa likod na, nasa likod na. Flank na. Patay. Lakas ng ano? Palikod ka na. Ano to? Bakit hawak niya yung wall niya? mali, mali. Dapat para alis ako. Sorry, sorry. Okay Okay lang. it's okay, lang. it's okay. No pressure. It, We push no, uh, no rotation. Okay. Okay. Kailan last day ng bakasyon niya? Tayo nakapag-stream Oo nga eh. Ta tatakbo ng takbo to nasa likod ko. Spike down A. Wala, wala, wala. Kunin ko na to. Ano, pasukin natin to? May ulti ako. Ay! Layo, layo, layo, layo, layo, layo. Ah, sa taas ah, taas, taas. Spike down A. Flank na. Oh. Hala, hala wala tayong wala tayong ano, wala tayong smurf. <laughs> Meron silang smurf. Wala. Hindi ko na gusto to. Hindi na masaya to. Magana ako. May paglaban na ako ng ano, sniper on sniper. Oh. Tignan natin kung maglalag. Patayin natin yung jet na yan. Mas mas maigi yung jump pick eh para hindi nila para di sayang yung ano mo. Charge yung tag dito. Cooldown mo. Ay, ulti ko dun sa taas ah. Sige. O nga eh. Sa kabila. Oy, jet, jet, jet. Saka ano. Ah, Marshall yan eh. Nice. Ah, baka, baka, baka. Ah, sandwich. Ay, dito mama sa ulo. Sayang. Bakit ganon? Tumakbo yung ano eh. Ang galing ng chamber. Ano ba yan? Pula na naman? Kakagaling ko lang sa zero. <laughs> Hindi, wait lang. Kalma ka lang. Kaya pa natin yan. Okay lang. At least na ano naman. Mukhang goody goods naman itong mga kasama natin. Ay. Oh my. What happened? Jump King. Wala. Wala pa siya. Ay, nako. Mali ng smoke. You want to play? Si Viper, mali ng smoke. Oh, no. Dito pa yan, ah. Yung umin ah. Nice. Sa likod! Sa likod! Si Sage! Sige, sige, sige. Nice! Wala eh. Dali ako ng ano. Dali ako ng... Yun. Nice! Naka isa pa. Toxin screen down. Sabi ko na eh, kaya nag-iwan ako ng turip sa likod eh. Oo. Goods, goods. Oh, sa kanya kukunin ko yun. 30 seconds left. Ah, hindi siya naipa sa ano. Oo nga eh, medyo... Medyo bag... Actually, actually medyo ano, parang noobs tong... Ah, eh, not noobs in a bad way ah. Oy! Andiyan na yung jet! Oh my gulay! Stand corner. Tama, tama, tama. Good yan. Tinuloy na sana niya. Off angle naman eh. O urong. Huwag ka tumambay dyan. Huwag ka tumambay dyan. Oh yeah. Oh, one shot ka dyan, ate. Oh Ayan. Off angle. Off angle nga yung plant. Hindi naman off angle yung tambay. Eh. Hindi pa nga siya sanay. <laughs> okay lang yan. Give, give new players chance. How the new player din ba? Are they us? I have so many questions. Hmm, pwede na akong mag-phantom. Phantom na. Spectre muna ako. Tipid-tipid. O, sino magdadala? Ako magdadala muna. Ako na, ako na, ako na. Okay, oh, okay. na. Ako na, ako na, ako na. Okay. Ako na go. bomberman niya para ah, ikaw, na, ako. Ah. ikaw na si bomberman. Oo. <laughs> oh. Sige, dito ako mag ano, dito ako mag wide sweep ako sa ano. I'll wide sweep showers. Okay, wala pa. Very Pasok. Ay, fuck. Double ops. Chamber nga pala to. Lagi nakakalimutan, putik. Nice. Nice lang, nice, nice. Sayang. Oo nga eh. Giants, guys. Giants. Mukhang pula. Manok na pula. Uy, bakit kayo sa mga surrender kagad? Ah. Bakas mga surrender. Ganda nga na pagkakataling ko. Maganda yung entry natin, kaso nga lang na ano tayo. Ah, may entry ano? Magaling yung chamber. Ano, ah... Uh, Uh, with the chamber, you have to check off angles, okay? Ano siya eh, uh, meron siyang TP dito sa taas. Ano, yung... may magal mag-flock na sa kabila eh. Oo. Ayan na. Wala ko kasama. Na Bukas natin yan para careful din sa ano. Rotate, rotate. Siya distracts, rotate kayo. Nako, na ano ako? Na one way, one way smoke ako dito sa ano? Oh, yan. Kaya may nakakaikot eh. Hindi na pa sila eh. Back up, back up sa B. Wala na sa, wala na sa iya, wala na sa iya. Nakapunta na dyan. They're already in B. Careful. Wala na sa A. Wala na, wala na. Nasa, wala na, ay, wala na sila sa A. ifa flank na sila. Next yun sa AR, meron jet Ay puta! Kalma, kalma, kalma, kalma. Busan ang bala. Nagde-defuse na. <laughs> Jet, Malakas yung ano? Tiabot, tiabot. Servus. Good delay, ah, good delay, good delay, good delay. Good delay, nice one. Nice, nice, nice, nice. Sakripisyo. Grabing sakripisyo to. Ala nila. Hindi, ah. kailangan ko mag-armor. May gulay. Sige. papasok doon sa lock. Sa likod ako. Ah. Sige, go. Eh, na, pa, kanina pa ako nagigigil sa mga nandito sa likod eh. Dito sila. May isa dito. Si Chamber, si Chamber narinig ko eh. Okay. Ayan. Baka nag-TP na. Nandito na yun. Tapos Wala, walang TP si chamber dito. Ah, dalawa, dalawa. Omen oh, and chamber. Sorry. Ay, takbo! Jet! Ay, careful, careful, careful. Sage! Patay. Evan, Evan. Tumama sa ano? Tama sa border ng heaven. Sa heaven yung isa, no? Heaven boat. Revive kayo. Last player standing. Nice. Meron siya sa likod. Sundan siya. Nice. Last two, last two, last two. Nice try na lang. Dahil natin sa 9 trickers. Ah. Uh, panalo natin para ano, uh, may upset. <laughs> Tayo, wala akong, wala akong kapera-pera ang photo. Ang marshal na ako. Oh, wala nga, ako nga sinagad ko na. Let's go! Baka dito tayo lahat. Dapat may isa dito. Oo nga. Kasi dito ako sana. Ano. Ah, uh, meron nga. Omen. Omen. Ah, uh, Omen might be in hookah. Sage, sage, sage. Yan na. Sage, oo. Uh. Ah. Jeez. Oy, sa likod. Nag nagpat ano na. Flank na? Oo, nag-flank na. Si Omen. Ah, fuck me, Jet. Careful, Jet. Nice. Dying. Messi pero functional. Eh, Sige, go. down. Oh, nag-down yung toxin screen niya. Last player standing. Chamber ain't gonna use that. Experiensya. Switching sides. Hindi ko nagamit man lamang yung ulti ko dun. <laughs> Buzzar. Hindi, nakapag-ano kasi eh. Naka-flank yung ano. Oo. Moment case. Ay, tayo kinuha niya line, kinuha, kinuha nila lineups ko. Pwesta muna ako dito. Muna ako saan? Hindi ano? na, na muna ako mag Sige. Muna uh, mag-go. Kakainis. Medyo hindi maganda yung timpla ko sa Odin ah. Oo nga eh. May patch din yata eh. Talaga ba? Ang dami accuracy changes eh. eh That is the first time din tinanggal ko yung kano. <laughs> yung couch. Kinaya <laughs> ko yung ano. Nilipat ko sa malayong ano. Flashbang. <laughs> Huli. Nice. Oh! Harapan yan. Osa si Omen. Flashbang. Abi! O, paso! Careful, men. Careful, men. One enemy remaining. Nice. Nabariyong ba yung soba nila? hmm. Kung ka pa sa puso mo, ha? go, Algobi! <laughs> Gumaganon. Algobi. Sige. Ano ho? Uh, watching Tower A. Clear to engage. Weapons hot. Threat deployed. footsteps there. Footsteps here. I... tweet. Two in... Uh, two in showers. Spike down A. Should I go there? Punta ka na. Doon yung spike. Bot coming back. Bot coming back. Ingat sa flank ka. Ah. Baka meron. Nakuha yata ng Omen. Nice. Wala na, hindi na nakuha. down Ingat sa chamber, baka nandyan lang sila. Yun. Nice! Nice wall bang. Nice wall bang. Kung <laughs> AFK, bahala na. Eh, di bantayan na lang yung spike. Ten seconds left. Okay. Okay. Okay, we know the drill. Stick to your rolls and we'll crush it. Titipid ako. Kaya pa yan. Oo, oh, layo pa. Wala pa akong ibang mabibiling baril. Ito pa palang martial na ako. Suppressing. Enemy suppressed. Kasi nagsasmoke kayo, wala akong masasnipe niyan eh. Ay. Ah, A, A, A. Going there. Ah, uh, it's in pocket, in pocket. One enemy remaining. Spike down B. Spike spotted B. Tara. Nice. Eh. <laughs> wala na palang AFK. sa kanila eh. oh, eh. wow. Bigay pa naman ako. You want to play? Let's play. Nagalit na si Chamber. Careful! Ah, meron akong narinig dito. Oo nga, meron din natin. Sa ano, A, A short yata. May bumabaril sa A short. Ayun na. sabi. Okay. Dito na lang. Ano lang? Ay, andun rin sa Sova eh. Dito rin sa Sova. Wait lang ah. Samahan kita dyan. Sige na, nabawas ko na. Kasi wala na, naubos yung defense ko. Flash. Ah! Dalawa, dalawa, dalawa. Omen tsaka si Sage. Nice. Ay, shit. Nice. Chamber pala to. Oo. Bigay na, bigay na. Sa taas yung tipi niya. Oh, shucks. Make sure to cover the angles I can. Okay. Buti naman na pag-phantom na rin sa wakas. Hindi, magkano pala bundle pala. Hmm. Hindi ko nakita kung saan nila nilagay yung ano kanina. Bomba. Ah, doon lang sa pagitan ng ano, ng crate. Oo, ano, oh, naibaba ko na yung ano. Yung mga bombs ko. Ako oh, nagkaharang to. Andito sila isa si Sige. Oh man, sorry. Patayin niya, patayin niya, patayin niya. Flashback. May punta tayo dun. Patay siya. Oy! Nasa long. Bilong, bilong. Ay, kagi. <coughs> Sabayan ako. No charges left. Oo nga. Mali, mali. Pumasok ako dun sa ano eh. Dapat hindi ko muna pinasok. Nagtago yung Viper ah, natin. Uh, nako. Match point. Match point na. Papa 6 man lang natin to. Okay na yan. Even with numbers, anything can still happen. It's okay. much, boy. Mang i-snipe ish na lang ako. May na ako block ng spam comments ha. <laughs> ah! Ang ayaw ako pag merong smoker tapos ayan, bitin yung smoke ko. Oh. Hindi, buta, si ano pala to? Omen pala to. Hilig nila mag-engage, no? O, sabi ni... Ay, problema problema Bata eh. pa. Bata pa tong mga to. Ay, gigil eh. I'll go there. Nice, nice. I'll go there. Strike down A. Ah, fuck. Flashbang. Nice. Asshole. Boy. Pwede pa ako buhayin ah. Eh. Gets ka pala? Ah, Oo, okay lang. Emergency reset required. Wala na. Ah, Sage! Sage! Okay. Wala na. Wala rin ano si Sage. Wala rin rest. Wala alam na ng chamber nasa likod siya, magtitipi na to. Okay, laro tayo mamaya. Alat. Tayo. Okay, sige, sige. Nice, nice. Ah, sige. Yeah. Oo nga eh. Sige, mamaya ulit, mamaya ulit. Oo. Okay, sige, bye. Babush. Ay, yan po si Kuya Paul. <laughs> Ayan yung ma-extreme, ma-extreme, ma-extreme stream na natin. <laughs> Oh, aray ko! Yung 24 ko binawas, to, eh. ay, yung 27 ko binawas, 26 pala. When I was 23, aray ko. Uy, naalala ko na si Viper at least. Kulang na lang ako ng 3, 2 times 2 use ulti. Sino pa unlock ko? Si ano na lang. Cypher na lang. Unlock ko na lahat ng agents. So, ayun na. Kakain muna tayo. So, for now, uh, ah, GG's muna guys. So, at least kapalitan lang. I-block muna na si CAC C14 dahil we don't like spam comments here. Okay, let's ban that. Okay. And X. So, GG's muna. Ah, mamaya laro ulit tayo. Uh, we will again be playing with uh, Kuya Paul later. So, balikan nyo na lang ako mamaya. Uh, dinner muna tayo. Thank you for watching, guys. Thank you for watching, guys. And see you on the next three. Bye! Hindi ko pa nalilinya. Bye! Hindi ko pa kasi nalilinya ending screen kanina. Sige. GG's. GG's po. Ano muna, balik tayo mamayang 8. Tingnan muna natin kung sino pala pwede natin yan. Raid. I-odd na lang. Tapos bawiin na lang natin mamaya. Okay. Tatlo pa tayo eh. So, sige, raid tayo. Raid? Raido. Raido. Okay. Bye-bye guys. See you later. Load muna tayo ng ibang tao. Bye.